dapat nating palakasin ang mga lokal na industriya na agrikultura, ang mga farmers. Ito ay lubhang napakahalaga. Ayon kay Senador Amy Marcos ng Pilipinas. Ang lokal na industriya na agrikultura ng mga farmers ay lubhang napakahalaga sa mga lokal na produkto at dapat pa itong palakasin at tangkilikin. Ayon sa senadora, delikado na ang kalagayan ng mga farmers. Kung ito ay papasok sa RCEP o ang tinatawag na Regional Comprehensive Economic Partners ng Asia na kanya ring tinututulan. Ang NBI ay naglabas na panibagong subpoena laban sa mga sinasangkot na personalidad tungkol sa investment scam na inirereklamo na ilang investor na hindi malaman kung nasaan napunta ang kanilang mga pera. Ano ang gagawin ng NBI dito? Ang dapat siguro ay ipakita ninyo ang pantay na pagtrato sa mga Pilipino. Smuggling. Napakatagal ng panahon ang kalakarang ito sa Pilipinas na hindi matigil. Nagawain na ilang negosyante ang nasa likod nito. Halos lahat ng uri tulad ng langis, sibuyas, bawang, karne at iba pang smuggled goods na wala pang katapusan. Napakarami ng investigasyon ang isinagawa ng Kongreso, ng Senado. Subalit, at halos ay wala tayong makitang pagbabago. Ano na mangyayari sa ating bansa kung sa mga tulad nito, na ang mga namumuno sa gobyerno ay hindi kayang sawatain ang mga pangyayaring ito. Sa lahat halos ng sayo ng gobyerno, maraming korupsyon na nagaganap. Sana naman, sa panahon ito ni Presidente Bongbong Marcos, ay mabago na ang pagtingin sa inyo ng mga tao. ating pong subaybayan ang isa sa pinakamahusay na batikang radio commentator na si Mike Abe na mayroong titulong Mike Abe Opinion at atin po siyang panurin at sa sana po ay mag-like kayo mag-share at subscribe ang vlog na ito ng Pinoy Vlog PH. Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Atin po siyang panuorin, Mike Abbott. afternoon. Good evening. Isa po sa ating pag-usapan ay ang tungkol sa agrikultura. Ang lokal na industriya at sektor ng agrikultura ang siyang maaapektuhan kapag ka daw po na-ratify, nagkaroon ng ratification ang RCEP ayon kay Senator Aimee Marcos, ang kapatid ng ating Pangulo. Ang dating po ni Senator Aimee ay tumututol katunayan ay kanyang ipinaglalaban, mahalaga ang local farmers, local product, kaysa sa regional uh, comprehensive economic partnership sa iba't ibang mga bansa dito sa Asia. Dapat daw palakasin ang local product. Dapat tangkilikin at suportahan ang mga farmers. Delikado raw po ang kalagayan ng mga farmers kapag tayo'y pumasok dito. Yan ang paniniwala ng kapatid ng ating Pangulo na Huyamango nita isa ito sa pinapakaisuyo, pinapakiusap ng Pangulo o ng Malacanang sa ating mga senador para ito ay maratipika. At nangako naman si Senate President Subire na kanyang gagawin ito pero si Senator Aime na kapatid ng Pangulo ang isa sa tumutol. Katunayan, nabanggit ko na nga doon sa unang mga vlog natin, hindi talaga sa pumirma doon sa committee report dahil gusto niyang ipaglaban ang kalagayan ng maliliit. Umikot siya ng umikot sa maraming lugar sa probinsya, nakita niya ang kalagayan ng farmers at consumer. At pagka daw tayo ay sumali dyan, definitely maapektuhan ang agrikultura, ang ating mga sariling ani. So, medyo kakaiba, ano po? Di ko alam kung anong gusto ni Senator Amy talaga rito at hanggang saan itong kanyang pagkontra doon sa mga policy at programa ng administrasyon ng kanyang kapatid o ng Pangulong Marcos. So, nagiging maganda rin sa akin pong observation dahil lumalabas po yung mga iba-ibang impormasyon na nagiging balanse ang ating pananaw. Gusto ito ng gobyerno pero ayaw niya kahit kapatid ng Pangulo. Pinaninindigan niya ang karapatan ng maraming farmers. So, ano inyong tingin dito sa mga galaw na ito ng senador? Okay. Pangalawa, ito pong uh, issue sa National Bureau of Investigation na naglabas na nga po ng pangalawang supwena laban kay Luis Manzano at iba pa na sinasangkot at inireklamo ng mga investor na ngayon ay hindi nila malaman kung nasaan ang kailang pera. Kaya nagpile sila ng reklamo, large scale estafa, non-bailable offense po yan. Uh, ibig sabihin pag uh, hinuli ka, kulong ka. Kasi nga po malaking istapa yung reklamo base sa assessment ng NBI. Maswerte pa nga itong si Luis Manzano dahil may supwena pa eh. Ang iba-ibang mga pangkaraniwan tao na katulad ng ating binabanggit na rin at naobserbahan. Pag pangkaraniwan tao, walang supwena. Kulihan ka agad. Iimbitahan ka, arestuhin ka agad. Kulong ka agad. Pag maliliit na tao. Pero ito dahil artista, anak ng politiko at may impluensyang tao, ganon ang treatment nila. Unang si Puena, binibigyan ng pagkakataong humarap para ipaliwanag ang kanyang panig, hindi niya sinipot. Ngayon, yung pangalawa, ang deadline sa Monday. Tingnan natin after Monday kung ano mangyayari. Inuulit ko, ang large-scale estafa non-bailable offense. Makukulong talaga. Yung ba lang kaya ayaw magpakita sa NBI? Pero kayo ba NBI? Ganun na lang. Pag hindi nagpakita sa inyo, ang mga personalidad, tahimik na lang kayo. Nasaan ang pantay na trato at pagtrato dapat ninyo sa mga Pilipino at sa mga tao. Dapat to pantay-pantay. Alam nyo, ang alleged scam or estafa, hindi matitigil kung may mga VIP treatment. Hindi matitigil ito kung wala kayong sapat na tapang para ipatupad ang inyong kaalaman at batas. Napapabor naman at tutulong sa mga kawawang biktima. Huwag niyong kalimutan mga simpleng mamamayang Pilipino, overseas Filipino workers, ang di umano'y biktima nitong uh, company, nitong si Luis Manzano as chairman at board of director, original na may-ari bago siya nag-resign. Napakalaking problema niyan. Hindi po biro yan. So, abangan ninyo at ating susubaybayan after Monday, uh, February 19, ang deadline o huling araw para sa dalawang sopenang inilabas ng NBI. Pag hindi ito sunod, ano ang gagawin ng NBI? Pag sinunod niya ito, anong gagawin pa rin pag nasa NBI na? Papakawalan pa ba o hindi na? Kasi nga ho, non-bailable offense ang ganyang kaso. Yung 50 na complainant, marami yon pero sapat na yon para palakasin ang kaso. Pero sabi ng NBI, tulad ng sinabi ko dati, open sila sa mga additional na biktima o reklamo na kailang tatanggapin. Okay? Abangan natin yan. Mm-hmm. Sunod na ating pong pag-usapan ay ito pong, uh, okay, about uh, smuggling. So pag sinabi mong smuggling, smuggler, merong mga iilang negosyante ang nasa likod nito sa matagal ng panahon, dekada na. Hindi lang ho tungkol sa sibuyas, onion, ay yung uh, bawang o kung ano man. Marami hong smuggling. May oil, ah, may meat, kung ano na ho na pumapasok sa ating bayan. Hindi matigil-tigil. Paulit-ulit na lang. Marami ng investigasyon sa Senado, Kongreso, NBI, pulis lahat. Pero wala hong nakulong. Halos abot kamay mo na pag nadidinig mo ang mga investigasyon na talagang meron taong nagpapalusot lang, nagdidinay lang, pero sila talaga yon. Tinukoy na nga sa Kongreso na merong uh, sinasabing Mrs. Sibuyas, pero siyempre nagdidinay. Yan ay dapat nang dalin sa korte. Then court na ho ang maglitis sa kanila. Dapat ipakita ng korte ang talagang ating mga batas, yung Anti-Smuggling Act of 2016. Kaya ang tanong natin, may mangyayari kaya? Taon-taon na lang, ilang taon na, dekada na, ang smuggling ay namamayagpag. Ang smuggler ay pakapikapi lang dyan para tayong pinaglalaruan. Pero kulang na kulang ang implementation ng batas. Sino kaya na ahensya ng gobyerno ang merong sapat na tapang? Tapang na lang ang kailangan natin. Yung batas nandyan na. Yung kapangyarihan nila nandyan na. Tapang na lang. Lakas ng loob para panindigan ang batas. Lakas ng loob para panindigan ang karapatan ng Pilipino consumer sa lahat ng mga produktong na-involve sa smuggling ang kailangan natin. Sino kaya yan? Pero conforme po yan sa product. Pag smuggling ng oil, Department of Finance pa rin yan, Customs at BIR at Department of Energy. Agricultural Product, Department of Agriculture at the Department of Finance pa rin. At kung ano pa mga produkto, produkto, Department of Trade and Industry. May mga departamento, hindi ko na ho iisa-isa yan. Sana kumilos naman kayo. At patunayan nyo sa mga consumer na Pilipino, yung mga batas ay dapat katakutan, dapat may managot. Hindi ho pwedeng puro press release, puro interview, puro imbestiga. Wala naman hong nakukulong. Pinaglalaroan lang tayo. Kaya nga ang tanong, may mangyayari kaya? Dapat may mangyari. Sa kapakanan, ng consumer na Pilipinong biktima ng mataas na mga bilihin dahil may sabotahe, may nagsasamantala. Okay? Ano pong inyong masasabi sa mga bagay na ating tinatalakay dito? Malaya po kayo. Thank you po.